жылуулук нурдануу башкы ролду ойногон жылуулук алмашуу процессин карайлы кубик формадагы музду алабыз дагы аны жылуу комнатага жайгаштыралы комнатадагы абанын температурасы жыйырма беш градус цельсий муз жылуулук алмашуу аркылуу бара бара ээрийт абанын жылуу катмары муз менен контакт болуп ага жылуулугун берет өзү болсо муздайт ушундай эле муздун бөлүгүн радиаторго жакындаталы радиатордун температурасы жогору муз дароо эрийт радиатор менен муздун нурдануу аркылуу жылуулук алмашуусу болууда